kasi nawawala ko kuya eh. Ah, investigasyon. Nandun ang tamo. Sa may banda na. Dadaan niya nga. Motor. Pwede ka sumakay sa akin. Magkano naman singil mo kuya? Ah, dito lang. Tag... Huwag hmm, naman natin. Tag... 20... Ano bang 20 pesos lang? 20 pesos lang? Kasi naiwan ko yung wallet ko, kuya eh. Ah, Paano opo. yan? Wala akong ma- mabayad sa ano, pamasahe. Ah, okay. Ako dati. Kinikilig ko dito ah. Ano kuya? Ano yan? Wala akong pera. Naiwan yung wallet ko. Pwede ba free na lang? Ah, sige. Dito lang po. Okay lang? Ah, ah, kinikilig Bayad ako. mo naman, kuya. Hmm. Tapos ano, malayo ba yun? <laughs> no, ba yun? no, no, no. Dito papunta ng SM Lasyon. <laughs> Ano uh, ah, malapit yun. ano? Huwag na natin. Gaano? Magkaano? Gaano kalayo? Mura lang? O, ano? Malapit lang? ano lang, <laughs> oh, malapit lang. Malapit lang pala? Ano ba yan natin? Kinikilig ako nito. Kinikilig ka? Oo, oh, kinikilig eh. <laughs> so, ano, bakit ikaw lang mag-isa dito ngayon? Ah, may hinihintay ako na pasero eh. Ah, may hinihintay ka. So, paano yan? Hinihintay mo ako tapos may hinihintay ka. Ah. A few moments later. oh, <laughs> no, no, no, no. naman, kuya. Pwede ba matat? Ang mukha. Ang gwapo-gwapo ni kuya. Sobrang bait pa. Tapos ano, sobrang cute. Halloween pa naman ngayon, kuya. so, paano kuya? May bibili na ako tubig doon tapos babalikan kita hatid mo ako, ha? Oh, sige. Um, ya, à, salamat. Wait ờ, lang. Ờ.